Vítám vás všechny u dalšího vlogu. A dnešní téma je... Vždycky jsem snil, že bych taky cestoval časem, jenže jediný, co zatím umím, je tohle. Hm? Intro! vás všechny u dalšího vlogu. A dnešní téma je... Cože? Ten idiot ještě natáčí? ne, tohle vůbec není další video. To je jenom iluze. <laughs> Dobře, vysvětlovat to snad nemusím, co to je, nebo... Dobře, tak pro vás ty hloupí to vysvětlím. Je to, že cestujete v čase zpátky v čase nebo dopředu v čase a prostě jste v tom čase a děláte tam věci, co chcete. No dobrá, tak abych byl přesný, tak vám to přečtu pořádně. Cestování v čase je teoretická koncepce, kdy se cestovatel, člověk, pohybuje do minulosti či do budoucnosti, většinou za pomoci nějakého stroje času. Ach ta Wikipedie co bychom si bez ní počali. Tak jo, mohli bychom si to rozdělit na takové druhy cestování časem. Jdeme si inspiraci třeba v seriálech nebo filmech, jo? Tak třeba Doctor Who. Ten používá budku, TARDIS, pokud nevíte, co to je, tak mazejte z tohohle videa. <clears throat> no a vlastně to ucestuje v čase. Potom je tam ještě takový časový vír, ale <laughs> to nikoho nezajímá. Nebo třeba film Back to the Future, tak tam použili takové to autíčko, že jo, víte. Pokud ne, Nemáte tu co dělat. No, sklidni se, sklidni se, sklidni se. To nepůjde, to nepůjde. Sklidni se. Jistě, cestování časem by byla úplně totální zábava, všechny by to bavilo a bylo by to úplně luxusní věc. Ale každá dobrá věc má i svá rizika, tak třeba paradoxy nebo butterfly efekt, což znamená, že třeba byste se vrátili v čase a chtěli někomu zabít rodiče. No a dopadlo by to třeba nějak takhle. Čau kámo, jak jde život? No čau kámo, hele, jako fajn, vede se mi úplně dobře jako máma mi koupila tady ten úplně úžasný spinner a normálně koupila mi iPhone 8, úplně prostě boží kámo, já mám fakt strašně je, jasný, jasný. rodiče a úplně, Chápu, úplně, no. úplně miluju prostě, že mi tady to kupuje. Hele, hele, uh, počkáš chvilku, já hned jsem tady, jo? jo, jo jasný, já, já fakt počkám, jenom já, chvilku. Jenom, jenom, <clears throat> já si tady budu hrát hry na iPhone, no jo, zatím, zatím, zatím jo, běž. Thank you. Tak jo, kámo, jsem zpátky. Kámo? No. Kámo, co se to děje? Já tam jako co jsi to udělal? Kámo? To, to musel být tady omel, já to nebyl. Je tady jeden člověk na Redditu, který si říká dudud 22 a udělal AMA, což je Ask Me Anything neboli česky Zeptej se mě na cokoliv. Tvrdí o sobě, že je z roku 2064 pracuje pro nějakou firmu a ti lidé mu říkají, kam se má dostat a co má získat, nějaký třeba noviny, nebo fotografie někoho a takhle. Já vám link do popisku videa, můžete se na to podívat sami, nebo se ho i na něco zeptat. A já myslím, že tohle je pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám tento kratší vlog líbil. Když tak dejte like, komentář, sdílejte, dejte odběr, nebo vám prostě seberu vaší duši, prodám jí a však už to znáte. Já se s vámi loučím a čus!